Так, наш флорискуп. Флорискуп. Кто там даже... под мостом ползает? Флориску, флориску там ползает. Да там он справа, а я чисто под мостом. Я говорю. Чисто конкретно под мостом, не знаю. А Другого вот рядом... конца тело было бы надо. Раз. Под мостом никого много, нет, раз. только я. Так, я рашу. Ох, Вовка флориску застрелил. Где моя штунден граната? Блять! Нет, нет, нет! Нет, моя штука, Сав, старуха, режь, режь, у меня штука гранатом Сав, ложись. Ложись, Сав. Там еще есть. Граната, Сав, ложись. Вставай, Сав, граната Там где-то, там где-то, где-то, где-то Вовка был. У меня Сав убил, блядь, уже. Сто штука? А, тебя уже Сав убил, да? Да. О, Прям в ногу дам. Пук. Берем. Чик, Чики-брики нахуй, замки. Я жир в пердак заколол. Да, блядь, прям как свинью нахуй, знаешь. Ты... Слушай, жир охуенно, мне нравится. В него попадать одно удовольствие. Прям попал в жир. Чё за жир? С согласен. Чувак жир просто у них такой. Жир, у вас жир. Ага. Слушай, где-то тут орёт. Заходишь, куста да, где-то. Тварь. Ебать их, сколько там бежит, блядь. Помнишь, тогда, Олег, когда мы там с тобой помнишь, они из-за угла убегают? Слушай, гранату кидает. Ух ты, как папаша Калинга подкинул это в воздух. <laughs> Ты видел, нет? Да, видел. Он О, лежит в кузове грузовика справа и там осоливается. Обоссать! Че было, обоссать? Обоссать, да. Поймать его. Как они друг друга зарезали, ёпты? Фашисты режут друг друга, ёпты. Олег, ты пока справа держишь, ты мне говори, я потому что смотрю левый край пещеру. Заходит второй, два пещеру, пещеру зашли. Блять. Ой. Ой, Да, поздно, меня уже расстреляли. Олег, я тебя левый не держу, меня убили. Я слышал. Олег, граната прибежала, быстрее, быстрее! Граната прибежала. Блять, ну ты понял, что я имел в виду, что ты беги быстрее, но я имел в виду, что граната, и у меня, блядь, смешалось все в голове. Самое интересное, что тебя взорвал жена. Прибежала граната, да. Да, блядь, идите. Я имел в виду, чтобы Олег побежал, а, не... а просто граната прилетела, я хотел все это сократить, Граната себе, блядь. Да пошли вы нахуй, ёпта. <laughs> ответ! Сдохни, скотина! Чтоб вы сдохли, Фриц! Шевелись! Дави, фрицев! Де эти? зараз, лібани, блядь? Нет, почему вот Ой, ну полсекунды не успел, что ж ты пошел. Блядь, да пиздец, я, я, я хотел его подстрелить, а он, блядь, ублюдок. А ты его убил, да? Да, зарезал сразу же. Пайловка. Вперед. Кто-то видишь, что ли, хватит, что ли? Блять, перепас не могу, слышь. Блять, какого хуя не могу? Они уже бегут к монастырю, полевой частью. Ой-ой-ой. Э, в смысле? Зачем ты? В прямом. Я ж был. Ай, блядь, вы же в этом зеленом, ебаный пиздос. Я что-то совсем забыл. В смысле, вы что, ем, что ли, блядь? Ну да, не хватило Нет. места. Я не, а -а -а. не, не в этом. Я забыл, что мы-то одеты чисто в синее. А они, в этот зеленый. Заборчиком справа, где Там душу? Понятно. Вот за домом, который надо взять. А, его резал как раз. А. Ламия, Понял, да. он что-то прорыл, сказал. Что-то много рыл. Вон прорыл. А, вон прорыл, да. Ух! Меня что-то залагало. А, я что-то быстро, Вы ну, быстро, быстро побежал. Поэтому по холму Ты сейчас побежал по есть. холму, да, Андрюх? Да, да, по холму. Да, да, да, да. И меня скинул тут холм. Право, Олег! Холмом. Холмом, а за, за этой. На, сука! Класс. Паша Калин ебучий. В доме, наверное, есть. Сейчас мы их... Ой! Второй этаж нормально? Сзади! Блять! Ух ты, спасибо, ты прикрыл, ёпта, нихуя себе. Да ты вовремя меня, блядь. O să te ucid, ticălosule! Țineți capul jos! Imposibil! Mulțumesc! Nenorocitule, o să te omor! Da! Ебанская карта, сука. Вот давайте опять так же зайдем, Кольца, мы с тобой заходили. Так я и пытался тогда зайти, но я сдох. Не, не, сейчас как мы заходили, я имею в виду через артиллерию да, позицию. Да, да, да, да, да, да, да. Ну, пошли теперь. А до этого не было смысла заходить. Э. Жир, да? Хорошо в жир заходит. Интересно, а почему у меня не написано в списке установленных программ? Э, может, потому что он не как программа ставится, просто он не КД прямо. Вот это пидорская хуйня на самом деле. Как, как можно знаки? Много они стоят. Никак? Сейчас, подожди. забеги туда внутрь. Или не хочешь? Внутрь куда? Ну ладно, сколько от зоны? От зоны сколько? Чуть-чуть осталось. Ну все, бери. Они рядом. Я бегу, Коль. Я бегу. Живи, сука! Подоживем. Ты, ты там тоже? Ага. А, отлично. Ну все, выиграл. Да ну, в пизду. О, карту мы победили, заебись. <laughs> Сука.